はい、えっと、あそこになんかお金はちょっと少ないですけど、あの日本のあのスキングを買いたいです。日本のスキングそうです。えっと、例えばあのあの長さはあの180、230センチのスピニングは、例えば 4度あのボボンを割あの折りたためのスピニングがありますから例えば横のバッバックの中にあの、はい、その竿の方ですかねそうそうそう竿ですそうそう竿、はい、そうそう竿、で、えーと、長さが百八十から百三十まで、二百三十ぐらいですね えっ、ー、と釣り物はえっ、ー、と餌釣りルアーですか。そうですね。えっ、ー、と釣りの形はあのロックフィッシングかマイクロジグとか、はい、ウルトラライトの例えば結構柔らかめのフィッシングウルトラライトのそうですね今、まあ、ロックフィッシュの竿っていうと 短くなるものという条件ですと、はい、今この辺りがルアーで使える竿なんですよ。このぐらいですか、ね。はい。で、例えばこれ6ピートインチ、まあ1メーター87。ああ、はいはい。はい、それはせます。えー、それで、えー、姉妹寸法、こう短くした時のが31センチ。はい。30センチ。はい。で、その使うルアーが はい、えー、7グラムまで3グラムから7グラムああ7グラムまで、はい、はいはいですのでこの辺りでもちょうど釣り合いは取れるのかなと思うんですけど、はい、あはい短いですそうなんですよ、はい、 <laughs> なら持ち運びにはちょうどいいのかなと思いますでこうやって伸びるあ、はいはい この方このあそうそうカそうそです、はい、これ何グラムぐらいですかその竿自体がそうそう竿自体は竿自体が八十五グラムですね八十五グラムおカロはい、軽い軽い軽いですねやっぱりルアーの竿なので、はい、えー、やっぱりなんていうんですかね、こういう餌釣りの竿と比べると、ちょっと細めに作ってあるので軽いんですよね、なるほどはい、はい そうですねこの3グラム、3グラムから七グラム、7グラムまであそう合わせますここになんかゼロ点五グラムから五グラムまでそのそのまあ <laughs> その釣りしたいですその、はい、とあとまあロックフィッシングのあのえっとにえっとなんだろうこの リードそのリードリードはどちらがいいですか、はい、その例えばこちらはあの8000円ぐらいですかそのそうですね税抜きで8000なんですよ、はい、ですのであとはリールもいろいろ種類があります、はいはいえー、ご予算によっていろいろ変わってきます、はい、細い糸、細い糸まあその 糸はどれぐらいの太さを巻きたいなんていう希望はにあんまり書いてないですけど多分まあ 5g のえっとまで、はい、その重さ 5g ぐらいのそうそうだからそうすると細い糸だと思うんですよ、はい、5g ってすごい軽いですからそうですね、えー、どごめんなさいどちらの国であロシアロシアロシアああそうそうですね大きな魚いっぱいそうですもんねそうですね、えー だからそうすると、よろししくお願いいたますまあ、本当、ごさんにも言ってなんですけど、こういう台話ですね、はい、台話でも、これで、えー、4ポンド、約1号、4ポンドで100メーター糸を巻くことができるんですよね。はいはい、ですね、で、5グラムぐらいのルアーでしたら、100メーター。 のポンドって太さで日本でしたら足りるかなと思います。はいはい、そうですね。4ポンドまで関する。そうですね。はい。あこの名前はえっとレブロスという。レブロスですはい。あはい。なるほど。だからその糸をどれぐらいの太さのものをどれぐらい巻きたいかというので糸の太さ あのまあ、リールの大きさ自体も変わってきますね。はいはいはい、なるほど、そうですね。あと、まあ、レギュラーは、まあ、どちらがいいですか、その日が。えっと、メーカーですかそう、メーカー、メーカー。メーカー、メーカーですと、まあ、日本でやっぱり有名なのが大和か島野。島野。ええ、はいはい、有名ですね。はいはい そうですねそのまあ、友達はあの日本のブランド好きですから、はい、こちらも日本のブランドですもう日本のブランドですよ、まあ、作ってるところはやっぱり中国なんですけど、ただ日本の、えー、ATEC という、はいはい、メーカーが作ってますんで、はいはい、ATEC というところで、はいはいはい、なるほどあと、えっと、 このマイクロジッグの 0.5g のジッグヘッドが、はい、あと 1, 1から2インチぐらいそういうタイプのありますか マイクロチッルって一応この辺りなんですよ。はい。で、まだうちも種類はそんなに、まあ、5グラムとか、ちょっと、なんですよね。うん、そうですね。この0.5グラムはないないですか0.5ムって多分こういうののことじゃないですかね。そうそうそういうこと。ヘッドは0.5、はい、はい。結構み小さい小さいな。そうですね。